Каспиде заңсыз балық аулаудың жолын кесу қажет браконьерлер балықтың көбеюіне кесірін тигізіп теңіздің эко жүйесіне зардап келтіріп жатыр каспий теңізінің тартылуы айрықша өзекті мәселенің бірі теңіз деңгейі 2005 жылдан бері бір метрден аса төмендеп кеткеніне бәріміз куәміз судың тартылу себебі мен оның салдарын жан жақты зерттеу керек осы орайда каспий теңізінің зерттеуімен айналысатын мемлекеттік ғылыми институт құрған жөн деп есептеймін сондай ақ үкімет каспий жағалауында орналасқан өзге мемлекеттердегі әріптестерімен тығыз жұмыс істеу керек